Hemen dira argi eta garbi, bi heroi, zeu bezala, gezur eta esamesak deusesteko prest. Egiaren indarrarekin usteak desegin egiten direlako. Lagunduko diguzu egia ostearen kontra borrokatzen. Denboraren makina. Errefusiatuen krisi betean, bada jendea orain gertatzen ari dena ikusi naiez eta etorkizun apokaliptiko eta beldurgarria imaginatzen duena. Jende horrek uste du nahikoa dugula geure arazoekin besteen ez arduratzen hasteko. Baina errefusiatuak ez dira beti izan Siria, Afganistan edo Eritreakoak. Gurean gerra zibilean, milioi erdi lagunek eta horien artean ia hogei mila gipuzkoarrek Frantziako muga zeharkatu zuten indarkeria eta errepresiotik iesi eta itzakia mordoa jarriarren datuek ez diote gezurrik. Herrialde aberatsok munduan dauden errefuxatuen euneko amasei bakarrik hartu dugu. Horrela ikusita, gure krisiarenak aitzakia dirudi eta lotxa pixka bat ere ematen du ezta. Bada jendea uste duena, Wester batean bizigarela, atzerritarren beldur da. Uste dute errefuxatuen artean, terrorista jihadista asko sar sardaitezkela, baina errefuxatu asko, terrorismo jihadistatik iesi datoz. Atentatuen euneko irurogeita iru herrialde musulmanetan izan dira. Mendebaldeko Europan aldiz, euneko 0,4 bakarrik, aldea izugarria da. Eta gainera kontrol zorrotzak pasatzen dituzte, asilo askuratu aurretik. Baina tira, honek guztiak konbentzitzen ezpagaitu, gauza bat behintzat argi dago. Nazioarteko akordioek behartu egiten gaituzte, errefusiatuei asiloa ematera. Hala ere, badirudi akordio horiek ez dutela ezertarako balio. 2000 eta amabostean, Espainiak agindu zuen bi urtetan amazazpi mila irureun eta hogeita amazazpi errefusiatu hartuko zituela. Baina epea pasata, horien euneko amaika bakarrik jaso du, 2000 zazpieun eta lauro gita bian Akordioak birrindu eta horiekin konfetia egin dute. Gure esku dago, konpromisoak bete daitezela aldarrikatzea eta errefusiatuekiko gizalegea eskatzea.